bienvenido a PASI, seguimos con aritmética entera. Hoy lo que vamos a explicar es el concepto de números coprimos. Nosotros sabemos que existen números primos, como el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, etc. Pero no todos sabemos que son números coprimos. Pues bien, lo único que hay que saber para conocer si un número es coprimo con otro, pues claro, estos números siempre van en pareja. Un número por sí solo no es coprimo. Necesita otro para hacer coprimo. Pues entonces, yo os voy a decir que el 6 y el 25 son coprimos. Y vosotros quedáis, bueno, vale. ¿Y cómo lo sabemos? Pues muy fácil. Para saber si, si dos números son coprimos, lo único que tenemos que hacer es su máximo común divisor. Esta es la descomposición factorial, todos sabemos. Y cuando llegamos aquí, vosotros sabéis que el máximo común divisor se cogía los que se repetían elevado al menor exponente. Entonces nosotros llegamos aquí y vemos que no hay ninguno que se repita. Por tanto, su máximo común divisor es igual a 1. Entonces, 6 y 25 son coprimos. Es lo único. Calculamos su máximo común divisor. Si es igual a 1, son coprimos.